Vreau să-ți improvizez astăzi despre a limita. Am avut o discuție cu o amică foarte bună uh, și mi-a spus că ea crede că un om nu poate să le aibă pe toate. Uh, adică dacă, un om, dacă ai bani, uh, nu înseamnă că trebuie să fii și fericit. Iar oamenii foarte fericiți în cuplu mm, nu au bani. Și am spus că o limitează și că e o convingere limitativă. Nu, nu e adevărat. Nu e adevărat. Și zic, pe păi un patron care câștigă bani cinstit, nu poate să fie fericit în cuplu. Mm, mm. Și <laughs> mi-e amică foarte bună și uh, n-am vrut să o să o supăr. Uh, n-am contrazis-o, i-am spus, bine, asta e la tine, pa, pa, pa. Eu nu cred. Și ea zice, bine, bine, pa. Uh, <sighs> cred că ne limităm singuri. Ne trasăm singuri uh, viața și ne trasăm singuri câți bani, uh, câți bani să avem în buzunar. Eu așa cred. Ce părere ai? Ceau!